kulokusatu mutabani wa yuwana ne mole omwami tamaleme naye mwami tamaleme rundi lwaki tewesimbawo oku ensi ekwagala ogende mu palament ebirowoozo byo <laughs> obitebolingkasola omwana hmm. omwana abweka empumumpu nga okoma ku myaka kumi nesatu hmm. kasajja isoka emyaka kumi nesatu naddamu nagiweka batalina hmm. ekyolaga nze byebintu byonna nabibeeramu nali mukifo ekyamaanyi nnyo nendaba baminisita abanoonya pulezidenti ngaate banoonya nze hmm. tibalina akisesi hmm. nentulya gavumenti yonna nti olaba minisita gurupu eno eyabamafiya nebafulya ddala ngaembwa hmm. mwena gye mubaddemu ekizibu pulezidenti bamubbaku miliyoni za dola ataano zeyali alese okusasanya amasanyalaze moloni nagenda moloni agenda nga babba sente bwebali gwebafunyisa olubuto mu ssomero omukulu w'essomero gwagoba eh, yafunyisiza olubuto yasigala asomesan'abalala kakati mulono n'agenda nibo kiwuuno pulezidenti n'agenda neyewola miliyoni endala bina what has happened era oyo bamubadde bubi nze mbakubyeko ne bawumulamu kakati n'akizuula nti amasanyaze biki wayalingi yonna nfu emiti gyalibwa enkuyege naga nti amakampuni gonna gakozeeko mu energy nga bacyina bakitewali kugongera mirimu oli nakuba esimu mu internal affairs naga nti abo temubajja kati gavumenti njikolamu nti nabagandirize okukolera mu gavumenti ya president museveni nga ndi minisita nkola ku mukayuka state council amunosi joking hmm. ate mukaito kaso oli azze talwamu ta muvumagana tulina tuyire ekipepo banga amazzitheproblem kwanze nababeeramu nendaba ataasoma nendaba eyasoma nendaba atalina magezi nga naye ampa ebiragiro hmm. kati experience yenafuna i hate politics maybe in another government naye ngaabantu bwe bagigezeemu nnyo mutabaniwo bagenda naye mutabaniwo tebagendawamusindikatbagendamukubiraemigo eh, eh, kubanga ebyobufuzi obiraba webiate ebinkwatirako wa hmm. Hmm. abaana bange nabasomesa kubeera ba scholars nedda buli omw ali wuwezibwate omwana we yakoze tombuli aonyeza okubakuba hmm? eh, eh, biri bakubakola byabo n'abaana bawe nabombaga nti omuntu agamba nti simanyi kitaawo omukuba oluyi yes kati omwana wange njagala nkubuuza when dwisit n'omwana wange ambuli ebyo nti ntula nabo nti kati ngona ali mu palamenti anti kitaawo anvuma akolaki abusingdalabish omwana nkoleki era ngere nibatunulya nze sina mulimu mu gavument mm. kati ogende wa president okumpabira azihu ogendeyompabirampabiranganinga mukwano gwomukulembeze wegwangaekyo hmm. kyabalema nabagaa nti omukazi eyanoba mu bufumbo bwo tomusanga nga azina namusajja mubala nomukuba bakutta takyali buwo mm. if you want to control over the woman muleke asigale mumaka the moment you fight me you divorce obati kyamuinako control mm. kati control myaze hu amwanda hu ani amfuka mu government nkolawa nkolawani azibu so kakati ebintu byammwe nze mbitunulya bwe nti sofa amuverego nze ndirake ŋenda nentunula obutabo bwange ewaka nga buweranga kikumi nga bona nzina buwandiika hmm. naye nga buli kenzijayo kakwatagana naki lwakuba nti mugundi esosate eh, zammwe ziri upside down hmm. nti erisaacha yalibadde afuna lot of money naye mmwe mulowooza e, e, drive yowaka go to mirundi foundation kola emirimu gyoddeyo olweggulo i can be introduced earlier than a minister nga natuuse mu kitundu yesterday bakuŋŋanyiza ab'omu kampala nengenda nembogereramu hmm. bakadas mbabuulira ekituufu Eh, nabalabye nomukyala simanyi bamutani oyo kakati nze why why do nrm people like me nrm people like me why nti i defend the president but i don't defend the mafias era nababuulidde nti nze mukalulu mpagiramu omuntu ogwo they like you gwate tobetaaga ah, oyagala museveni am independent mm. tikakati lowooza gwe muli wano ogenda mu paalamenti paalamenti gye bakutuddemu obugujo ngegenda kubeeramu abantu ebikumi bitaano olyogera ddi paalamenti ey abantu ebikumi bitaanoolyogera ddi hmm. ajja kwogera mu kamera this is one way of demystifying paalamenti edda omuntu yafanga nga talabye ku minisita hmm. ne bakugamba musawo muganda nga yinza okagenda okwate minisita mu ngalo ngaakubula we have over 70 ministers it was demystified waliwo ne baminisita kakati omanyi nti obwakabaka bwanafuwa kasita baleeta nti buli disitulikiti eteekawo kabaka waayo era yo gavumenti tebateekamu miteeko tibwewa baba ku mikolo gya gavumenti kabaka wagundi yasookani no bonna babawa emiliyoni tano bonna bakubibwa special forces kati azeerizat ekitiibwa isdimisfit ekintu kyonna budi okirabangamu batuulebwa weru they sit nti mm. omuntu akapapajjo akabadde mp kapapajjo then tukozea for what kuba nze nyinza okulaba ku mukolo naye ndabanga wajjudde nze mu uganda sirinyalifuti no ne wakazause nze mu uganda sirinyalifuti kubanga lifuti yebako nti abantu kumi basangamu makumi abiri tewali afuluma kati nga nange ntambula n'abasiru <laughs> bakugambye kiwandiikeko ekintu kiwandiikeko nti not more than ten people makumi abiri gonna negayingiramu kakati nga nfiira mumwe me i have you see era nze njagala nnyo private sector kyankola bulungi nnyo nti gye nayitira okugenda mu gavumenti tewaali kaliyo wanjokya nenkyawa gavumenti am not excited about going to, to government two kalakita yammwe nti bakola amagezi why do you believe nti mwina crisis kati crisis yemuyina bagana ne ca e bwe yali ti constitution yemumwaka gikyusa emirundi emeka crisis yemuyina eryemu nti temumanyi lawlers of people you erect husud bya nmp era akolaki bano nabo bakitegeera ti the moment you clarify to the population ani asaana okubeera mp n'abaabwe tebayitamu hmm. but the public would know omubaka palament akola ki you find mps who have manifestos where will you omuntu atalina sente atalina budget money manifesto giimplimenting naki kyobula mugula amasefuliya ku byalo mugula simanyi abakyala nobawa sente mugula that the role of an mp then start a non government organization anybody want to know the performance of an MP aina kuwata answered ate ngosoro generalizing waliwo ababaka abagenda okudda mu byalo nga tayogerangako he has never made his maiden speech in five years addayo mm -hmm. es era mu future mbagamba nti abanawangaala we shall have time eh, problems in explaining kuba buli osoma hansard nga waliwo ebiiru eze abaopposition batesa nyo abnalemu tebatesa okuja kubasirikubo baani mm. abatono kati kitegeeza mu fyuca abaana bali kubuuza wamajeja waliko mupalamenti tewayogerako tebampanga <laughs> mukisa twali bangi t abaana balitubuuza abazukulu mm. howcome that ebiteeso byayisibwanga ngaate aboludda liba ebogedde abano bawanika mikono kakati bulijjo lwemutta demokulasi nemulowooza nze mbawulya bamafiya bamafiya bataddewo list nesente yaba mps bebatwale okufuga mbwe babatwale babafuge erababadde bagamba what if this man the man who is this mirundi is spinet what if mirundi reveals our names to the public oba nakabawulira mu seven kati mwemwekuba emigo mukolaki bali bakola dda risaaki Hmm. nebategeera nti wanani ayinawo amaanyi irespective oba oliwe enalemu oba nooti era nsobola okukubuulira nti ebutambala baagala ayisa kabanda ono tebamwagala bagambye amiria taliimu gundi eh, eh, nantaba letehagandi roti anti bokati baagala abantu mbu bafiiriddwa sente nyingi nnyo mu palamenti nga bakola ba whistleblowers hmm. era pulezidenti yali tayinza kufuna bintu bino mumwezi musobola kufuna bintu bino oba wayi nti bakwata akulu nakwata abantu kasa bakulaba ku social media ngaoyina whistleblowing gyokoze bajja akulu nakwata ebyange byamulema muyingiza kabuli munaku satu zokka nakwata kuwamiso satu zokka gwezinema <laughs> muwobukadde kumi bwabe bweru oluvanyuma lwenaku satu muwobukadde kumi toyinza kunerekamu nonerekera mubwerere okuja ngu oyina ensonga kakati nkugamba nti bekyebaliko which is very good nze bwen i analyze kasolaba ngu omukazi mm. abadde nebbanga bali bulungi natandika okgenda mumalogo nga kati lava evuddewo ezze ku ddogo understand nti kiwedde agenze obufumbo tebufumbirwa ku ddogo when you see people powering money mwemutunuulire ndebye lukyamuzibwa mumanyi nti lukyamuzibwa yali mp wa lubaga south yasibanga enjala eh, bakole oluguudo eh. lukyamuzi nga agenda musire kanso nagera nti balina oluguudo lwebagenda okukola najira ku kitwakita nga akyeripyekoopposition mps used to deliver why they lacked money nga bo bakimanyi nti bwotayogerera bantu bwotakolera bantu tebajja kuwa mm. opposition mps used to come on merit nga bantu be babawadde today sente zokka eziri mu parliament kan make you rich sente zokka eziri mu parliament zebafunayo two bamafia babateekamu sente three ne gavumenti ebateekamu sente ti gavumenti ya, ya, ya president museveni eringa bebi bebi tatunulira mulezi hey. apaana gavumenti ya president museveni eringa bebi bebi tatunulira amulezi amulezi tamutunulira gube oba yagala okufa obwavu kolera museveni sente owulira bakusasira baani sibayi babajjo baani bebazitwala naye abamukolera kubanga lwaki museveni tasobola kukuwa sente nti abamulwanyisa bali naye kakati ye bwakuga nti bakuwa esente bayinza zikuwa bawawaabwe ekyokubiri owaopposition yafuna nyo sente mwena alimu okusinga owena ali mulwaki if you give me money less money i have the opportunity opresident okumbuuza kakati ono owaopposition ye bwe bamugula bajjo bwe bagula obwobwa obukofiira bukibano ne babagula bale baba bamuwadde bibiri bamuwaaga kubanga atena okwogera nti nalidde ki sente mm. muko omusajja oba mukulu yamulogitala yanduulu apa kisiiri <laughs> malaya yakwata ettayi ye tatya kuswala ye malaya ate ayagala nnyo abantu batye <laughs> bwokuba endulu apaana kati ababba covid bo bali kufaamu zaabwe bebase baguza ebizimbe byabwe kati abanyampi bebatambula bebogera manye omunyampi era mpandisa akatabo kange nti abalusula and the banyampi politics omunyampi yakirira responsibility gyatakoze tiwolaba miyinga duka duka ayogera oga nti mu education centre ezabuliddemu yazirina bali bebasi kakati nze okunkozesa ekintu kisiriddeeko mu bulamu bwange tekiriimu ate nange sikikozesa muntu kati ebintu bingi byendaba mubyobufuzi byaleero byesisobola as an individual hmm. nti nyina okufukamira mm. nfukamirire ono nkoleki e, e, ate tewali kebakuwaayo kuba mafya yabano yabajozi bajoga buli akoze nabagenda abakaaba kakati nze nga ndi musajja musiraamu kiki ekinsikisa lwaki ngenda mubakafiri mbasikira embizi bwe batakusasula oyomba basembanbaga nti olabika nogirya wagiridde kanebona babeeramu tolina ekyogenda bafunamu and you lose your freedom bate balabwa bali ku faamu zaabwe bafuuwa mikka baba ku tv nga <laughs> banywa wayini ne balaba embwa zaabwe ne balaba abalusula ne balaba abanyampi baabwe omanye omunyampi kabaka bwafuuwa oba omugabe nga babawaga nti nze nkikoze nze nkikoze nsonyiwe gunsinze nga uli yakikoze kati nzaaloga nsi yange ebyo tebikkiriza omanye wemanya mubyobufuzi batuga nti wemanye Mm. mulimu ebintu byenkugaa nti ekyo nebwompa sente meka obwongo bwange mbumanyi bukyafallout sibisobola era abantu abagambye abo abomukibuga nemuga nti obuzibu mubusinga obukulu mumulowooza nti obukulembeze bwa sente abantu bani batuusa okulowooza nti sente tugula kibalaba mafia babye buli wamu tibalowooza weni have money emulimu abanaku abajja okujja naye ngaobusungu bwebakwinako tobulabanga nze mbaga nti abookya enyama ku ssabo abajja okwokyawo enyama yogera nti jajja jasaddaasa omuntu walabeka abali ku loola abagenza okuba esabo mm. abalyawo ennyama kati oyinza okukozesa abantu nga bakukyawa obujozibwo naye nga gwojoga naye nga ewaka gwe sabujekiti mukyaki gwe sabujekiti mukwalula abalongo gwe sabujekiti era nkibagamba nti bino byebagulamu abantu zesibyewuunya mu byobufuzi tukimanyi yefe rida hmm. yefe rida humiliate those who deliver committed service to him or her yefe party humiliate those who deliver committed and dedicated service to it will end up using mercenaries nababuuza nti nze nabagenda nonyeza museveni kalulu sinonyeza bmp bainalem bwoyo onoonyeza ye nga muntu ganankabirwa agamba pulezidenti nti muzeike watusuubiza kakati mbanoonyeza ki akalulu twaligambye nti ekitutwalisa ababaka ba palamenti abangi mu palamenti bayise ebiteeso bya nrm amala bagula wesudaiherefusambodeyegwebagula nga waggula lwaki ngena nenjogereza omukazi nensasula buli kimu ngaakabuuza nguza kaguze kati kangule malaya expert mwekyo <laughs> mm. mm. nsuanefulagabeyala nti mugenda mukolera agenda akolera ekibiina kyammwe kakati nankabirwa ye amala abasabira sente ku buli kiteeso muzeike watusuubiza kati i have no time two nze seti kabizibu bitali byange mu government nondamu omuntu oku nabagambye yonna gyenja okugenda sogera ku mubaka wa parliament seti kabizibu bye nze ndi ku museveni yekka era nabagambye timunsootyanga nnyo omuntu afa nakuletera erinnya kitawo bwafe ofuuka mulekwa nyoko bwafe kojawo bwafe ofuukaani exactly <laughs> nze bagenda kuŋŋamba nti kasajja kamuseveni nga gavumenti egudde tunonya busajja bwa museveni bagenda kuambako tunonya abanankabirwa mps don't tell me i cannot waste my salive no mps three bwenjawula museveni mu bmps mm. seti kabizibu bya loko mp leera ife enyanguyira kubanga nabagaye nti luuku mwe we babazanyidde mu kampala kampala ye sekendi strongholobyovenaleemu abenali mukyabalimu okutegeera ti mukampala bwemubairamu abalonzi miliyoni bbiri nemufunako abalonzi miliyoni emu oba emitwalo kinaana disitulikiti mumekaze butambala yina abalonzi miliyoni menya emitwalo ena ate bonna temujja bawangula lakai disitulikiti eyina abalonzi bameka oyinza okusanga esatu kitundu ye disitulikiti yemukyala kakati bwobanga okuŋŋanyiza obululu mu kampala omuli miliyoni z'abalonzi ebbiri n'okuŋŋanyako kinaana oba okubya edistrict mmeka ezemitwalo ebiri ebiri ate nrm kyekibiina kyemmanyi mu nsi ekirina sapooti mu capital city tekisangika gwayi abantu tebakitegeera lwaki nrm erina sapooti mu capital city nti abamaje bagavumenti embi zonna amakanda abadde bagasimbawa mu kampala when you go to the villages bamanyi bayusi upc fwingers tebalabangayo kubaki okujako mu otoni arias naye wano waliwo omusajja buli saawa mwenda ngaakwata ekikapu kye nemundu tanyega mundu nayingira ekikuubo mhm. buli omu ateeka eh? mu sente mulembe kyogo ogwobate guno obatetu nga mwina okwera sente mu nyumba mubatuukira nga mulina zokumuwatebabbanjoze ezinimazi tebazibbanga fe twalina ekinye waka mutereka engoye naye ngaolina okusula nesente ekiro zebakonkanabaserikali zonabawa bakwata omusajja omugole bakwata omugole ngaayita ensimbi nebagawona jevuna nini <laughs> abo abasajja babukedde abo bakulu byabo hmm. bali mungabo nebaga nti abajasi bajje omugole mu motoka ne bamukunyulako omukwano wano gindi omanye mdeba wetwayitangawo hmm. ndeba twayitangawo gundi fokland nga kalanda lukasaze muluguudo emengo idonmembe how mengo usoparate kubanga awonawonna lyali gundi lyali maje eh, eh, ekibuga kyonna ekyo gundi waliwo abaserikale Hmm. lwebagenda nebakola operation kabobwe eyo yonna nebetisa abakazi emifaliso nebaleta mulubiri kubawasa eh, pawulo muwanga nafulumya statement nti abagamba nti bababye muoperation eyo mwena mujje mulubiri edi yali egi ziba ziwere esawa mwenda baziryokero najja yalina dereva we nga wakugulukumu nabagamba nti bwobanga yina abakazi babiri omujasi nakusaba kakyakaleko nomu muwe mugandawo bwobanga oyina esaati bbiri omujasi najatwaleko emumuwe mugandawo naye nga bo balina eh, babiri nabaganda ti ate mmwe abaganda muli ndogoyi bamala gikuba netambula eh. eh. netugenda mu press conference muwanga nga atuyise babe abantu awo wonna ogundi muwanga natubuuza bugasebo waliwo nagaa nti walabyeko embuzi ziyinza okuyita museru gwa lumonde nezitalya ku malagala zaaliddeko waliwo eyajjawo omukazi waawo pulezidenti agenza okujja n mukyananamukaaga ngaawo wonna lubaga kagendi tewali muntu n'omu popop yali yakubeera kalina yamaanyi nyo bagikana okutunula mu lubiri so derafo kakati ebyo nrm yabifiirwa nti all of the strong organizations ezibadde mu kampala wutodani bonna bammwe benaalimu bakatongole bani nababuza nembagamba nti kambabuli teri muntu kansala oba muntu wa mukampala owenaalimu ataafunako sente zakatumba william eyali mubutoda owananyini gundi kati awakula enumi hmm. naye walabeko nga nrm epangisiza basi nga balina gyebatwala abantu bamupangisa bamanyi oyo tebajja mulyako sente tusave nrm yowa panished ne bweba oyina hoola eyiyo ewo si webapangisa bwe tebakuwa nrm mwana tasekera amuleze kakati sekitto mbadde nsitatate sekitto oyo nabagati sekitto ne kayondo badipi sekitto bamukwatya buseruka mu buyekera yava eruzira kwamunesa yamala kusonyiibwa kisonyiwo sekito najja mukasiita natabangula kasiita in one incident pulezidenti wa keja uhulu yamala wano ennaku nnya nga sekito ne kayondo bakunze abasuubuzi baggaddewo how can you close the shops when the president of kenya nga mweyambisa mwalo gwe is here you would even seek audience mumusisinkane kenyata yamala genda sekito naggulawo sekito kati bamulese wa dipi ne kayondo wa dipi mwe bwebatandika kasiita abenaalemu mubeerawa kubanga pulezidenti yakwatako emiliyoni bisatu naziwa kasiita banka yaabwe n'abawa ekyuma ekyokya egundi n'abakoleraki naye mmwe mubeera ludda wa weriye naalimus politics you must market yourself if you don't market it kugulabiga how kakati nababuuziza ti pulezidenti yabalondamu omuntu kanyeke namutwala naye mwakozeyo ku pate lukwago tayinza kutuuza kanso ejo kuwandikira pulezidenti kumwebaza ti omu kuffe but yo leaders abakampala mwaki muwandikidde ku pulezidenti ebbaluwa muwanunga mutuddewo wakine bwabasooda okugamba pulezidenti nti omu kubanafe amu mukibuga wamuwadde obwa minisita no kakati how, how do you expect people to vote you nga gojabuzi kugula abinga because you have the money sente zibayigirize fe tulina byetuyita ebyebikiro hmm. mubyobufuzi tuyita pridmission pridmission kitegeeza tiwaliwo ekintu kyotunulira nekikweyoleka naye ngaojja kiraba naye nga tekyetegereza nabagamba nti kasita mandera yava mu kkomera nga tasibye bugwa bwangatto omuserikale wamakomera omuzungu nakubira mandere saluti nafukamira nasiba obugubwa bwengatto bategera south africa eteredde kuba baali babadde kumukomera wotegere yali abadde kumukomera tabuuza polisoni wadini ngaayimiridde tekabagwamu um, wotegere omuntu yagenda keeruzira abuuza afende ngaafukamidde kakati fo 27 years mandera yali abafukamirira but when he got out golozani yamugamba nti gwabwerabire omusibe disipulini gyobeera nako it was a, a predimension. That something is going to happen in the future. Naye gwe tukitegererawo nti ssente bazigabya esemba buli ne bajoga buli ne bafula buti nga buli tteeka lyonna embooka evuga esemba buli <laughs> nagambye abaana bange nti okukula kibi sekikuba nayawaaba eyakubanga bokisi najjayo pisito namulabye nga alina ekikongonga embooko e, yavuze neyekweka mu binya byemesaaisa <laughs> gonde hanifa kawoya akubwako yero galo hmm. nga nenika yayero <laughs> nestokisi nesikaati yayero bamugunza omweru bomukono oyinza nokusanga kawoya takubwangako omusajja luyi ebyobufuzi eh, byamukabasi yatemye ye yalipotinze ku somero nga terinnaggulawo <laughs> eh. yadduse mu erekeso commission nga nenomination tetinaba <laughs> why do you be, believe that the family the first family has failed has lacks a mechanism to solve the issue between kaguta ne, ne, ne, ne, ne mwala wa kuteesa those are bridmissionis where is that mechanism omuntu asobola kulekera munne ate n'abantu nebagaa nti mubaleke kati sente bazigaba obuyinza nebabukozesa nebafula e, butinga amateeka kati embooko yeramula eh. mbooko yeramula kirungi nnyo mu ggwanga nze buli lwendaba abanubbi nga batwala nga banoonya sekatawa a sekatawa mumutwala ateese n'abanubbi mwe muveewo eyaguza ettaka lyabwe webaziika mukwate sekatawe eyaguza ettaka lyabwe mumukwasa abanubbi mubaviire ayogere nabo eh, atyayo ekya nti yakoze kirungi <laughs> nedda sekatawe atyayo ki sekatawe mumuyoole mumukwasa abanubbi eh, mumugambe eh, oyoyagulta poliisi eveeyo bamulekere abanubbi ateese nabo nubians when i see violence i crap my hands ensi egugubye eh, erwanyisa bujozi nabaga nti ewaffe gundi sirimu gwe nalaba ewaffe simulabangako sirimu hmm. nga bayinza okuddya omulwadde kuba baali bagaga nga basobodde tanzania hmm. nebaddira omufetero gwa siponge nebagusalamu ekituli nebaguteekamu olukoko nelugenda mubafu nebaddira obunyuma nebabuteekak <laughs> anti ayiwa buyiye enviiri nezikunyuka nezigwawali <laughs> ebitundu ebyekyama ngaokyali mulamu is this the stream of today no the body built itself nono covid tajja kuvaawo era yegundi magufuli yasoma chemistry mm. bwosoma chemistry bakugamba ti virus gyekoma okukwata abantu abangi gwamu amaanyi kiwale tanzania yeeta bifaako yi musajja asoma chemistry kiyita bifaako asooka alumuyisa bubi owokubiri nemuyisa bubi owokusatu ebeeweddemu amaanyi bamunosayingituyinkaleji nti nonnono naye bo bali bwe bagamba kakati nabino ebyokulonda bwe biri nti violence way batubuuza lwaki abaddusi batula wansi abasajja babasayansi kyembagalako why am interested in research abasajja basayansi abo batula nebabuuza lwaki tukebere abaddusi abava mu ethiopia n'abava e kenya lwaki baddukanyo distance runners where they come from particular area nebabuuza emmere gyebalya nebabuuza training bakolaki naye omusajja omu yasoma psychology yabagaa nti nedda byonna babifaananye n'abalala naye mutunuulire baavu <laughs> ekibaddusa kuwona bwavu hmm. nti ekintu kyonna kasamukirabako ku kyalo nti oyo yadduka n'agaggawala na osanga famire nga zaba amaje nga ye mufamire yabwe maje kitabwe yali musematalo wokubiri nanina nibwogenda mu europe nawa nti era yorufind nti abaana abange balina subject zebakola way basanzeewo ebitabo ebitabo babisanzeewo si byakunoonya bunoonya ngaffe byetwanoonyanga ngunyonyola kitawo nze kitaata wange i remembe twali mu p6 nebatugaa tugula geometry sets zagulanga singi munana eight shillings nagenda ku somero mm. nti bangobedde omukebe nabagaa nti omukebe gukolaki anti simaji basomaji metulebiki nti mm -hmm. kati asomye ebyalibeeraani biyambanga mubasave eh, eh, eh, omponyeza mm, sagala mwana nkubeera musave <laughs> teyagugula refuse nababuuza nti ezi namba za gemetry mubigezo zijja mmeka zajjanga enyamba bbiri ezajja mm. metu tunambas mm. mm. naga nti azibuuke azibuuke ate kwataano gwagwe bbiri <laughs> okujjako nga mwe temusomesa kakati yalikiwata nti ajja abbiri zokka niwabeerawo omulala bamwyita kikuyaliwo ebukobogo naye mm. alina abaana bangi mm. nga bwakabala sinye munanamunana gwenga okisobola hmm? fe wetwasomeranga ekitabu bekigwako 48 pages ngaojayo ekirala hmm. nga ova kuttaka okuwandiika nodda kabaawo amunoti hmm. yanga era nga desike zirimu bwino yajjanga abasomesa bea my first time to hear the word envumbo nti ebigezo byajjanga ku polisi eggulo limu ne babibikkula nti biriko envumbo envumbo ekyaliko ngaokubba ebigezo kuli luddawa this is why we come from the villages nekati babba ebigezo standards ugund so therefore kakati when i analyze all these things mbitegeera nti why are you fighting you are running away from poverty the only way the cheapest way a person can get money in uganda is to be in politics kakati naye akava emakerere ayagala feri yewalala ayagala nabaddeyo naye tagenda kuvayo emboko kevuge ate temuyina guidelines nze nagenda okwesembawo nebagamba kitange temutabani wabantu bamwagala naye ali alogant which is tru <laughs> nti nze nfukamire basebo ne banyabo aboluganda <laughs> nti nfukamira eh. nze matano waliwana mirundi eh. hmm. nagenda okunonya akalulu nebaleeta omugenge musemenye omugenge mukwate mugalu nagamba omusookemu titwabagambye <laughs> takisobola oyo omusajja oyo omulenzi tekisobola teja mukwatamu nensanga ekibatadde wali kitasinyama nnyo ekiri kundeku ekinywa mbu oyinza kunywera kundeku ndoyo genda oguwa enyoko nga munywerakonda <laughs> byaki ntinze nyo kundeku noyo kolwakalulu take it why have other things to do kubanga nebwe munakola mutya mwenna mweyitanga ba federal nembabuuza nti if all the people in buganda but federal, which means then we shall use another criteria apart because if you are to a federal, Katikita Geza, federal is no longer an issue. Federal is not going to determine. Never got federal, said you, Nina Yinio, Yakasa, said you. Never Baba Biovu, Tunana Federal, Tunana Federal, Tunana Federal. Numbers a Yajan Embua, Okutima Federal, and Wangis is Amso Kokudayo. Yale get the confederate. mmyamu erisikiteeka tobinkozesa kubanga mba mmanyi nti kati ate abaddeyo ayagala nnyo okusinga ki ate agenda agenda ye kati bamanerenda batwala amayumba kati yonno mumwali mukozeko statistics nti ababaka ba parliament okuva mu ca the mortality rate of mps is 100 mps per, per election mm. ababaka kikumi tebakomawo ababaka kikumi ataano gafa in the, in the first five years nga bavuddeyo olw'amabanja ono abesimbyewo abagudde bafa why ono manerenda bw'oba wawangudde mm. asimpasizinga naawe amanyigwe wafunye omulimu nebwoba tewawanaby eh, nti akalubo otakegendeza kakwavuwaliza ddala manerenda akwongera sente endala ojje mu kooti owaabe newerabira nti anga abantu bano gye bayinanga akalulu kaakaggwa tebagenda kubeera nayo after six month okujja mu kooti obaleeta bawe obujulizi obaleeta nobawa nekyemisana ne transport they come eh, more burden to you abakulimba nti bakubidde gindi bakubidde gindi so akalu ketaga study when you have something eres tobintekamu because not all of us are going to be ministers no kakati nkugaa nti kalimu ne science ti ono eyesibye ku bobi wine muwagizi wa bobi wine hmm. bamuyiseawagira ati eh, anti buli muntu yenna gwe kankubuulire ekyo tukiyita reverse psychology hmm. nti president museveni kasita ali kogonaizinga bobiwaini kiba kitegere kasita yamwanukula mu bbaluwa namwanukula nabagamba kakati bobiwaini aze kuddaala ddala mwekati mukyamwanukula bofuno mukulu munne yamwanukula era nabagambanga nti bobiwaini the moment the president responded to bobiwaini is missive nebesije bweyamukola kati mwemugule e, eh, isu yonna egenze wapurezentedda waladisi no hmm. kakati bano bakugamba ba, tunolya sequence nantaba bamuga ntalina buyigirize bali babatidde nekayunga mbwe bagenze okunoonya obuyigirizi egyasomera singa bafutemune bakyasa omutwe agabiga ettaka kakati lukwago bamuga ntalina buyigirize hmm. mwerabidde lukwago ntalina buyigirize teyafuuka meeya hmm. nantaba teyafuuka meya teyafuuka gundi mm. yes why nti abantu bagamba you make this person a victim mu uganda temulimu muntu ategeera buyigirize bwa muntu mm. sebagala yayina certificate of attendance london chamber of commerce teyayitawo babakubira abeeri nebabagamba nti certificate eno yammwe nebabagamba twagigabanga myaka gyataano naye essomero lyaggalawo tetumanyiwo bagiina yeriko akafaananyi aumene <laughs> people bebagaa tebasoma abalamuzi bagaa nti basoma you think waliwo omulamuzi ayinza okugamba bobi wani tewasoma ali ewo mwyita werwera omusiru akwata lutamaguzi gwogenda kubeerawo thats politics omulamuzi omugezi yabadde mbaali hmm, yabagobya obugwogwo bwabwe nti bobi wine you are forcing you come here nesegona ne nti itis my right ogenda muletiyo yomuntu how tomorrow you say that you, it is a right to sleep with somebody's wife obadde mu parliament bobi wine ne banno babesiye baani nemutegeera nti eriyo okulonda okwa science you use uh, uh, radios why didn't you start yours kakati kano akasajja kammwe kakolaganye neddombo amagezi ge balina kubba sente za museveni mbu dombo tujja kusasulanga air time why do you pay dombo if these people cannot manage their air time buy them underpants eh, oba bajuzi nyinza okukola recording wano nenjitwala ku kizindalo kyokukyalo hmm. waliwo lediyo ezisawulirwa mu byalo lediyo z'omu byalo bweva eno ngaowulira lediyo emu watuukira mu lwera ngaeyingiddemu eyemasaka e- e- wy tetulina firita zizunga buzunzi bwe ziti aba usisindo zetibaida batechnicians bamanyi bintu ebyo ledi yebako ne filter obutazungira mundala zine zawano tizirina okujako ndoza ngeya kubanga wotegerera nti egundi eh, bachi batamanyi omulongoti ti waves za radio buli lobera ziringa manvuli buli manvuli lobera nomuti omuwambu hmm. nobugazi bwayo these are the waves kati wesanga nga radio ziri mu kampala mm. kati ono omukulu bwe bati bwe bakola ayagala ddombo kuba beera bebanjakuba ddombo bweyeregera ku pologulaamu yange nayemu nja kuba ddombo nebyemumanyiko ebyerakayo ebyenti mba na data ewulira bulusi nti ono kakati taget regetment taget eh. banenkumalawo kakati kakubuuze mmwe mbalwanirira hmm. do you believe nti oyo omukulu okuteekawo omukutu gw'abaluwo hmm. what does he want ayagala bakwate sente bazimuwe nti abooluganda mugende mubukedde aboolulwo mugende mu lupinyi abaki mugende nga bo be bazirina baziridde naani how can you tell aman who is going to be in parliament aman who can be a minister that you must pay money he should not manage his money dombu nkakuteera okampulira <laughs> <laughs>